na cha sư ye ni hi si ko a le bu ma la hu o ti o ko la hu o ti o ko ko ve le a shui ti hi hi hành si ko u si ta ka ye le ya ni nga ho chu ga la ve yo si tha pa to nga nga to ke ti pe to ka ve le te la hu mu su mi su ve o lo ni bo ti si ti pa ve o lo che cho pa ve o lo o o hi o ko ve o lo nga u pu si ko o lo itu lili ya, tiga nyekali ya, ohioko mapa jokemu japa ado boku sema na yotalama nomu sema na yotalama isuku ko kase lahu kase tubu yapa ohati pa nihi siko kenemku mku nikuo lahu ko jaha jabe koli be gagala be nakuse iya lilica obuja kulagario lahu ohi oko oba iya tuwita chuchalabe Yeah. capitale で Música 那家事业后面嘞，那户悄悄悄哩，达拉加拉都得把有咩，那后得到达维嘎卡，到叫阿勒果，拉嘎拉嘎布拉西咩，阿布加哩，拉嘎尼，拉嘎那，拉维悄掉哩哩卡，拜拜。